de ku nsonga eya mwami ofono opondo kayongo hakimu mm. njagala wali wenyine wokomye wetuba tutandikira abawuliriza besunga okuwulira ku ddoboozira ngo nnyonnyola ensonga yes mbadde ngezako okubanga nkugamba nti wakati nga tutunulira ensonga eziri ku international level mm. kubanga gavumenti ya uganda okulumba amerika mm. eh? mu bigambo mm. era mu bigambo kiba kinene mm. kati omwogezi wa, wa gavumenti ofono opondo bwavaayo nagamba nti america tesobola kubanga etutegeerera mm. ku nsonga eno bweti ne bweti mm. aba ataddewo ba line olukoloboze mubeeko newe mukola ki mm. newe mukoba naye nga bwogenda maaso nokubanga otunuulira enkolagana ya uganda weyatandikira na america yatandika kuva mu 1962 nebabako endagano zebasaako emikono yes nebabako endagano zebasaako emikono tuyinza okuba tetumanyi birimu mm. nenga abakulu abokuntiko bamanya ebikola ki kubanga president aliko nebwaba avuddeko mm. gwe azeeko ina byosanga mu yafeesi mm. nomanya nti abamerika bagamba kana akatebe tetukasetulanga netukaza esaidi yenu mm. kati gwebokazaayo ebidirira gwokola ki kati bwe tutunulira ebigambo byomukulu ono mm. ngaalabula mm. bamuleseyo akole ki alabule ah, ayogere wakiyinza okuba kyekiri eno mm. naye nga gavumenti tasobola kuvaayo direct oba omukulembeze weggwanga tasobola kuvaayo nagamba america, america. mumanye wemukoma mm. era ne woba ozegendereza speech ze okuva lwe yatandika okulamula amawanga gebweru mm. talina ggwanga lyavaayo nalyagambe nti ggwanga gundi manyawokoma era oluusi bwabanga asazawo okwogera ayinza gamba mwabazungu mwebawesternes so kati ofa nopondo bwaba ye yavuddeyo n'ayatula hmm? kiki kyekiri mu ofiisi ye kyekiri mu ofiisi ye ofiisi ye obudde buno ekyo kyeyina okwogera era bwakunyizibwa lwaki wayogedde booti hmm. olwo ate baba tebavunaanajja ofuna opondo ng'omuntu oli mwogezi wa gavumenti babavunaanagambye kyetwabadde tutegeeza ah. <laughs> kakati hmm. sonko bwe tukirireti nga n'ekintu kyamayambala eh? kubanga ne ofuna opondo okwogera ekyo abamerika bagamba mbu wabeerewo waliwo elementi eyalabikibwa hmm. nga tetunayingira mu kalulu mhm. akakubibwanga ennaku z'omwezi 1uminanya omwezi ogwa januari 2rmgumu hmm. tetwakakuba emabega hmm. n'ennaku z'omwezi nga 18 19ogw1 ogumu embeera eyo yaliwaawo yonna yali yakutiisatiisa ebitongole byebyokwerina mbu kuva ku bamerika byakola kugamba okutyobola eddembe kw'obuntu mm. mu uganda mm. kakati akalulu kano ketwakamaliriza mm. nembeera ebaddewo robert kyagulanyisentamuamaje gamusibidde waka aganya okuva bikibiki kati amamerego bayingiriramu awo akalulu kano aka 221 president kaguna museveni akawangula ku bitundu 58 robert kyagulanyisentamu bitundu 35 Mm. Mayambala yafuna meka Mayambala Mayambala yafuna 0.15 0.15 Robert chakune chisenta mumu sangu ya gujeyo mm, Mayambala mbuju Mayambala yafuna mbuju mm. Omutuwaru gumu Mwe nkumi nyamu luka gama atano musamfu Kayongu tandi kila Yeya semba Uchimanyi kati yao Nga onkona kukati ni kaluru mm. Uchimanyi obululu Lukwa kuyabu kumisa mwe meka Ha Ah. bwali <laughs> ah, ah. gamba n'ababaka ba paliament bafuniranga mitwalo etaano mukaa bufuna mu ggwanga lyonna yes era mm. eh, eh, omusango guno mm. robert kyagunan sentamu gwagamba nti ayagala gwejjayo mm. mayambala agwinamu interest mayambala okusinziira ku kiwandiiko kye ayagala kooti erindeko okukkiriza kyagulanyi okugjayo omusango ye bagukoleki bagumuwe agwesobola agwesobolera era endabyeko wali ngaagamba nti njagala kooti empe obuyambi obusoboka guidelines biki bye nnina okugoberera amakubo mwenina okuyita omusango guno gusigaza jukira ekiri mu kampu eya national unity platform bannamateeka bafuna dde ebiragiro mugjeyo omusango era zenteekateeka ze bali mugenda maaso nokuba nga bakolaki mm. nga bakolako era tusuubira akadde konna mm. balina okutuula mu kkooti ensonga bakoleki bajanje bajanje ekintu mm. bakijjeyo kati simanyi butya mateeka bwegagenda kulamula wano mm. mayambala kinamuinterestbanate bakivaamu mm. bano bakivaamu kati amateeka ogogera gatya okusinziira ku section 61 akasonseke akokubiri ngaakayongo bwakayita kasonseke akokubiri kawa another presidential candidate ebeetu okuwandiikira kooti na bano bwe baba musango then ye kooti nemugaidinga ku mitendera gy'alina okuyitamu natekinga over that petition nagitwala mu maaso kitegeeza electoral commission attorney general's office mm. ne, na, ne owokusatu bawabirani ne president museveni baba tebannaba kubajereza baba balina era okuwoza ne mayambala singa kooti ebkitegeeza mm. mm. nti baloya ba nrm yes olwo kati baba bagenda kwambalagana ne baloya bamayambala ekyebuuzibwa sonko ekikibula 12 mm. mm. nga tutunulidde ensonga zino zonna mm. national unity platform banamate bwemala okuyisa ekiragiro pulezidenti wakyo waayo uh, robert kyagulanyi sentamu n'alagira bannamateeka omusango bakoleki bagujjeyo waaliwo ebigambo ebyava mu bannamateeka ba gavumenti nga okwali aba pulezidenti weri kaguta museveni bannamateeka bakakiko k'ebyokulonda saako ne antony jino nga bagamba omusango tojja kuguyayo lindako mm. okuguyayo lindako okitegeera era ne bamugamba weka kutandira n'oguggyayo ogenda kutulaba ogenda sasula omuwendo omunene olwokugjayo omusango <laughs> kaakati kyagulanya bagamba nze sitidde mm, bwekunaba kusasula nja kusasula mm. kati ekyebuuzibwa mayambala singa aweebwa omwagaanya mm. okutekinga ove omusango guno mm. ezimu ku nsonga ezitunuuliddwa abaffe mm. anakkirizibwa okuwaayo obujulizi era yasabyenasaba eh. nagamba nti asaba kooti emugaidinge oba anakkirizibwa okuwaayo obujulizi obupya omusango ogwo asobole okugweddiza era okusinziira ku mwogezi w'ekitongole ekiramuzi mm. ayitibwa jameson karemani mm. yavuddeyo n'akakasa na, butereevu nti ebbaluwa ya mayambala bagifunye ey'okugezaako okuteekinga ova omusango ne bagamba naye chief justice tanaba kugitunulamu era tan, e, tanaba kugisomamu ate era tanaba kuriplayinga kunteekateeka eno so, kitegeeza chief justice baddemba okukomawo ne bagamba seggona mulindeeko okuguggyayo okuguggyayo waliwoayagala okugutwala kiraya nti agufunyemu interestagufunyemu interest sebo emisango bagigula emisango yiyi onora guveemu nze gumpe <laughs> lindako mm. repercussions aba eh. mm. nationality platform mm. zebandibadde bafuna ono kati yaba nti kyonna kina nti singa bano bagujjayo eh? gavumenti nebano abali ku ludala lwa gavumenti nebagamba mm-hmm. bwemubanga mm. mugujjeyo mutusasule sente zemugenda okugira kati mm. ekyebuuzibwa bwabanga national unity platform yebadde egenda okusasula mm. mayambala n'agamba mulindeeko nze ngwagala kitegeeza mayambala yanasasulakitegeeza singa mayambala awoza ne balooya bakyagulanyi eh? amanyi aba gavumenti negumusinga kosti yaba ayina ozisasula kuba yeyajja n'ateekinga over the case ekyebuuzibwa soko abasajja uh, kyagulanyi uganda yasaba oyiwulira eh. oli aba yaguvaamu oliwo neyagaa uganda etandisa okumpomera eh. <laughs> kyagulanyi mm. mubimu ku byasinze okumuzimbya akasajja ku mutima mm. bamulemesa okukyusa mu mpaaba mm, ekyokimu ekyokubiri agamba banemeseza okuwaayo obujulizi bwange bwenina okukola ki okuwaayo kati ekyebuuzibwa bino kyagulanyi byeyawaaba era ebyali mu mpaaba ye byayagala mm. ayagala okulonda kusazibwemu kuddibwemu ate museveni teyetabaamu ngaokulonda kukoza eki kuddiddwamu mm. kakati abaffe singa mayambala taking over mm. anaasigala ayimirira ku ebyo kyagulanyi byeyali asabye oba ye alina enkyukakyuka zayagala okubanga zikolebwakyetulindirira tulabe omulungi atuliza ku kikumi mu musanvu katonyeze mwenda kula lya muntu wabulijjo hmm. munange katulindire tulabe kyonna ekinayongere hmm. okubajjukizaamu katono hmm. ebyatabudde ofona opondo okuvaayo okwanukula eggwanga erya amerika byebigambo ebyayogebwa mu interview eyakolebwa eh, ayogerera state department yeggwanga erya amerika omukulu oyo ayitibwa edward priss abamu bamwyita ned priss yeyavaayo n'agamba ayagala akaluluka eggwanga erya uganda kaaliwo ngaenaku z'omwezi 1 babeere nga bakakolako audition banoonyereze ba, ba ku byonna ebitatambula bulungi ono naavaayo n'agamba abamerika nammwe akammwe mwaka bba era trump yali abatwala mu kooti ne mulemererwa okulabika nga mwewozaako ne mubibuzaabuza mulina kusooka kutunuulira kammwe mwe mulina n'okusembayo okukompulayininga kaluluka eggwanga eddala ah. ebigambo bya ned prinnga tumaliriza story eno mm. nti robert kyagulanji sentamu mm. kayongo lindako kompyuta mm, mbaddeira akantu kentunulira wano eh. nga amerika eh, mu nkolagana zetulina n'amerika mbuba batukutteko ne ku saidi emu ku nsonga y'ebyokulwanyisa balina akantu ke batusindikamu eh, bungereza tewajulira mawanga galuka lula bulaya tibabadde hmm. wano nga babikonako ne bagamba ne ku saidi eyakusaidi eyabalwadde bakakuka ka mukenenya batu batubereddewo nyo america fe tutaddewo omugongo mm. eh, batandise okunokolayo oh. <laughs> ah, <laughs> yogera ku banoonyi bobuudamu abajja wano kakati ku nsonga njagala tugifundikire mm. bikozi tugenda musawo yokubiri mm. kitegeeza mayambala ye saabalamuzi tamulinaako buzibu jukira nti Robert Chagwanyi sentamu eh, eh, obumuku bukwakulizo. Mm, Izite bukwakulizo. Eh bukwakulizo. Obamuvirde ko kujjamu okujjayo musango guno mm. nga sabala muzitamukolachi. Tamwesiga. Tamwesiga. Mm. Uh, ne ne ne Mike Kibita. Aha. Uh -huh. Kusane Ezekeli Muhangizi gwagamba anti muganda wa Eli Tumwine. Kati kitegeeza mm. ye mayambala. Mm. Well and good. Tabali nakubuzibu. Kitegeeza omulamuzi ajja asigala eh, kuba bwogamba nti petition nze kangitaking over kitegeeza weesiga abalamuzi mm. era oyawukana ku nsonga zagu okusiza ku ndaba nze kyendaba eh. eh. uh, submission ya kyagulanyi ku nsonga eyo mm. mm. kyeyali ayimiriddeko ngaagamba nti abantu bano abasatu tebasobola kuyimirira ku magulu gaabwe abiri kusalira mukulu musango ate omukulu akyalimu kitegeeza era basigala baliko akabuuza ah. obuzibu asobola okuwangula president mukooti tanakyogera nti talabawo obuzibu eh. naye nze nkulaze kyendaba nti bwe baba nga bakyaliwo mm. era naye ayinza okutuuka ekiseera bweyetandika okusomesa ffe ebyokulonda byeffe oba ebyobufuzi bya wano uganda ggwanga eryetengodde era eririna ssemateeka gwe ligoberera omwami ofonopondo agamba nti abamerica baagala kutandika kutusomesa ebyobufuzi bya wano akaseera bwe katuukidde kino nga amerika erina enteekateeka okwagala okuyingira mu byobufuzi bya wano e uganda naddala ku kalulu ke twakamaliriza ngaennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa januari 221 akalulu ako kukusinziira ku obuamerica baga nti mm -mm. ab'ebyokwerinda balina ebyengeri gye bakolamu ensonga zaabwe nga si nnungi kitegeeza kirabika nti abamerica bakalinamu interest akalulu ka wano mwami ofono pondo agamba tukyalindiridde official hmm. communication okuva eri mu gavumenti yeggwanga erya america wamma tutegeere eddala kikibbo kye bagamba naye tukyawulira byambumbu but gavumenti yegwanga erya america yo kennyini etekedwa kwenyigira mu nsonga zaabwe tunuulire donald trump ebyavudde ku donald trump mm. n'abamu ku bafu balonze joe biden ali mu office akalulira kabaddemu abcd nabwekityo tebateekedwa kujja kusomesa ffe ah, ah, ah, tebateekedwa kusomesa ffe uganda tulina ssemateeka atutwala mm. era president gagoda museveni waali ono ne yajja mu buyinza lukumu lwenda kyenana mu mukaaga mu kalulu akaakaggwa ak'omwaka gwa 2021 januari uh, sabala uh, chairman w'akakiiko k'ebyokulonda n'avaayo n'ategezeraga nti oo kwaba ekumi n'omu pulezida gwa museveni asobodde okuwangulako n'ebitundu ataano mu mwenda ku buli kikumi robert kyagulanyi sentamu yali wakubiri mwaba ekumi n'omu yali wakubiri kitegeeza bwaba abadde mu kiraasi nga kiraasi erimu abaana kumi n'omu polisi kakora museveni yakulembera yali owokubiri yali robert kyagulanyi sentamu n'ebitundu asatu mu bitaano ku buli kikumi kati abamerica mbu bagamba nti oo oh, oh, akalulu keggwanga erya uganda kaalimu kebikikinyika naddala abebyokwerinda enkolamu gye bakolamu emirimu gyabwe mu kaseera ako robert kyagulanyi sentamu eyali namba bbiri nasala okuddukira mu kkooti alabike nti munnange yekubira enduulu kyokkata gyeyajja omusango musango naga nti aguggyeeyo eh, agukooye mayambala natuuka nagamba nti nno ki mayambala nagamba omusango ogwo bakole ki bagumpe nze nja kusobola okuwoza jjukira wire mayambala be bamu ku bannabyabufuzi abasooka okukkiriza ngaakalulu kawedde hmm. naga nzikirizza omusajja atuwangudde nze najja n'akalulu kamu akange nzeka mwe mba asobodde okufuna obwo obwabantu abalala nembeera mu 0 point oba yafuna 0 point zeyafuna kuba mm. mm. kakati obalowa ziro ngaomuntu ali mubitundu5mwenda ngaobalowa ziro navayo nagamba nzikiriza naye kakati onaku lweggulo mm. yawandikidde kooti ngaabasaba mumpe bannange obuvunaanyizibwa oba mumpa olukusa omusango guno nze ngende nagwo mu maaso era ng'asaba kooti emugayidinge ku butya bw'asobola oba ku mitendera ki gy'alina okugoberera okweddiza omusango gwa kyagulanyi gwagamba nti ngukooye kati yaali agamba hmm. omusango nti robert kyagulanyi senemu waba agujjaeyo eh. kooti temukkiriza kuguggjayo eh. bwe bagujjayo kyegeza tegukyaliyo kati temukiriza kuyasobola okuguvaamu then omuntu omulala nakola ki natakin on that petition mm. nagenda nayo maso kayongo kiki nga waliwo ekikwokya mm. kyogere mm. mm. bwetutunulira ebigambo byamayambala mm. nga tubitambuliza wamu n'ebigambo bya ofono pondo mm. kuba ofono pondo yatuvuze yatuvuze mm. okutuusa wano kumayambala bwetutunulira mm. ekya ofono pondo mm ofuna opondo mwogezi wa gavumenti exactly. era ebiseera ebisinga ofuna opondo tasamwasamwa yeah. Eh. mm. ekintu agenda okukyogera kyekibe waka mm. nti kino ffe kyetuze nakyo mm. kati ofuna opondo bwavayo nategeeza nti tetwagala america kututegeerera mm. tulina kapasity e-, e-, e-, etutegeeza ebyaffe era tulina ssemateeka waffe kwetutambulira yes. tuli ggwanga eryetwala ekyo eh, ekigambo omukulu atera okukyogera naye lwakuba tatera kulumba direct nti gwanga gundi mm. aa yawoninga amawanga ag'ebweru era waliwo omukyala omuzungu eyali amukolako interview mm. mm. namugaa nti waliwo amawanga namuga nti omukyala namubuuza mawanga ki naye nga olaba omukulu agezaako ah, ah, ah, okugabikkirira okugabikkirira tatera kukuba direct mm. akuba indirect kati bano abatamanyi kiki eh? ofona ah, opondo bano abakuba bano <laughs> engeri yokka gye tuyinza okumalawo endooliito naddala eri purezida kaguna museven si bya petitioni bino byakugenda kutwaba musango mu kooti hmm. nsonga gye tusobola kyokka ya defiance defiance yokka yesobola okuyambako munakibiina kya fdc yaliko purezidenti w'ekibiina kino Dr. Keza Besije agamba nti stepu eyinza okuddako mm. kwe kulabika nti ddala kino tukola enteeka bannayuganda tubategeeza enkola eya defiance kino no kiddiridde olwa robert kyagulanyi sentamu okujjayo omusango mu kooti ng'agamba nti mm, embeera ebintu gye bitambulamu aa bwe yabuuziddwa ne bamugamba nti owange nti robert kyagulanyi sentamu yeggyeyo omusango naga nti tetusobola kuwangula president governor museveni na petition aa ah, ah. tusobola kukola nkola ya defiance nabwe kityo enkyukakyuka yonna nga ekoleddwa tetusobola mm. kugamba mistake gye tuyinza okukola ogamba omuntu nti bya petition mm. omusajja oyinza obutamuwangula naye bweotandikawo enkola ya defiance awo nno wayinza okubaawo enteekateeka mm. besi yategezeza nti struggle si yakalulu kokka kekayinza okuletawo enkyukakyuka okusinzira ku ye nti akalulu kati kayinza kukola nkyukakyuka wabula singa wabawo okukwatagana ne tuteekawo enkola eya defiance eyo hmm. nno tuteekeddwa egitegeeza bannauganda defiance kyetegeeza kyesobola okukolawo enkyukakyuka hmm. enkyukakyuka yonna okujja mukalulu eyi guguba kukuguba mu disobedience byonna oyongera oyongera kugumiza luzungumiza defiance yes njagala twongera obbikatubize mu luganda okuguguba obutawulira emputtu eggume eggume lumu naliko wano ne n'omwogezi w'amagye ekibinja ekisooka omukulu mm. uh, meja biraali katamba mm. nangamba okuguguba mm. kwe kuteekawo ekiragiro mm. ne bakugamba wano toyitawo nogamba nja kuyitawo mm. nagamba oli agugubye mm. asobola okujja ng'ayitawo lwampaka nomugamba ddayo mm. nasinzira ekyenyuma nyuma najja nga dduka mm. era nomukwata mm. ekibamu nasalawo wakiri kayite eh, olwabaagugubye wakiri kajjewo amaggo agasuleerikakati <laughs> eh, eh, mm. okukwe kugugubadefiance okugugubaokuguba mm. temutwala baana ku ssomero mm. basobola okuvaayo nebagamba gavumenti negamba abaana baddemu okusoma banewage tetujja batwala oba amasomero negagamba tetujja kuggulawo muggulewo tetujja kuggulawo nebagamba temugenda wano oba temukuŋŋaanya bantu wano nebaga tetujja kuŋŋaana naye olumu defiance etwala obulamu ebiseera ebisinga ebeeramu okukozesa amaanyi foosi ey'amaanyi kiberamu okukubagana defiance era yemu nokuba obusepiki nti obudde butuuka bubtuba obusepiki ebyo biri mu wokotwakamba biri mu civil disobedience oba bwetutunulira defiance oh. mm. omukulu omuntu wafayo ngero gitegeera defiance kyeki besigi ekyagenda maaso nokuba nga ayogerako mm. takitandise kati yakyogera ebbanga era kyekyabatabula ndowooza ne mu kibiina kya fdc yes. ku nkola eya mugisha muntu gye yayina ngaalimu fdc n'enkola ya besig yes. mugisha muntu n'abagaa tetwetaaga defiance nnyo twetaaga grassroot mobilization tugende wansi tuzimbe structures museveni atukubisa structures zayina wansi nti ojja kusanga ku kyalo bagambe nti bwe tuba tugenda nga museveni agenda okukyala ayina okuva ku chairmani owekyalo kuliko n'abakulira obukiiko bwa nrm obwokukyalo abakunga abantu ne bajja museveni waali nagaa ne bwonaakola defiance otya nga tolina structures zozimbye mirandira gyozimbye wansi tejja kkola ye yali enkola ya mugisha muntu era netuuka ne babeeramu awo okusika omugwa kubanga twalaba defiance eyo yatandika ndowooza ekigambo okujja ennyo omwaka gwali gwa 216 nga kalulu kawedde besige ne bamusiba ekyasinga okubatabula ndowooza kwali kulonda lead of opposition nga besige ali mu kkomera ne balonda omukyala winikiza ngaoli agamba no tukkirize tu, tu, n'ekyo ekizze tugende tukole ekiyitibwa grassroot mobilization tu, tugaziye emirandira ku ground biri abiri mugumu tubeere nga tweteeseteese fdc ne bagamba no fe tuli ku defiance era mugesha muntu bwe yava kuba pate president amuri yati najja n'agamba nzize nankola ya defiance kati eya ddala kitegeeza defiance ebaddewo ebbanga lyonna but message abantu balemeddwa okugipiikinga nokutegeera amakulu ga defiance defiance kyeki kitegeeza ki kikola ddi kikola ddi kikomawa kikomawa kituyamba kitya okitegeera kubanga defiance eno abantu mu babadde mu defiance okumala ebbanga ddene abaana b'abantu bafudde ne mu kalulu kanikanyini ketubaddemu wabaddewo enkola eya defiance weyabayi abamu ku bakulembeze nga kyagulanyi bagezaako okugisikira enkola eyo mm. nibagamba temuyita wano nibagamba twagala kuyita wano wadde olumu bakomplayinga nga n'abebyokwerinda ne bayita mu byalo ne bebetoolozeeyo makubo gawala naye kati awobeesi gyagamba no yenkola ya defiance eyo nti ojja kuŋŋaana okuyita ku namirembe road nze kugamba enteeka okuyita ku namirembe road oba ku bigere oba mu motoka yenkola eyo naye ebiseera ebimu ebeeramu loss of lives loss of properties bodabodaiesijagamba yeyo yenkola yokka esoboka okujja okuleetawo enkyukakyuka mu uganda nagamba akalulu kooti n'ebirala byonna tebisobola yebeesi gye kwayimiridde oba yepulani b bati eh. era uh, bana fdc bayaniriza kyagula ne bamugamba twakugamba tuddayo mu peoples court bati peoples court ndoza mwe bano atambuliza nenkola ya defiance yonna gyoli gyosinzira okubanga otumbudde mukutu gwa 17 katonyesa mwende kkolero mutwa bulijjo radio evunamiza emikutu gyonna kubanga twesigika mu mpeereza yaffe jeno edward katumba wamala rediyo eno egenda neddayo ebintu njitega nnyo mu mmotoka yange ntera nnyo okubatega amawulire n'obubaka buli saawa pal fm ekkula ly'omutuwa bulijjo bagiyita pearl of africa radio bingi ebikyagenda masolo okuba nga bitambula mu ggwanga mm. naye ate bwana sunku mm. mukkiriza tusooke tuyingireko munda mu setteeserezo wabaddewo enteekateeka ezigenda maaso nokuba nga zitambulapalament uh, ah, waliwo ennongoosereza ezaleetebwa shadow antony geno mm. omukulu winifred ni wagaba mm. era nga sabbiiti eno yonna weegendedde okuba nga ewunzikibwa nga ze zibadde zigenda maaso nokuba nga zikubaganyizibwako ebirowoozo era kaluma nywera wabadde akyasinze okubeera ebadde ku nsonga y'okufulumya bannamagye mukooti ensonga ezo twazogeddeko naffe jjoofulumya bannamagye mu palament mm. ngaera ekyakutte wansi ne waggulu naye wekyagendedde okubanga kiwunzikibwa twalabyeko ku bantu abanene mu lukiiko olukulu olw'eggwanga okwabadde first deputy prime minister omukulu genal moses ali eh, twalabyeko minisita Eh, David Bahati nga bonna bagenda maaso n'okubanga basimbire kuli nga bagamba mm -mm, enteekateeka ey'okufulumya ejje ly'eggwanga olukiiko lukulu ekyamazima eh, teyeetaaga kubanga eringizibwako n'omukyala pasisi namuganza mm. naye yagambidde ddala nti bannange bannamagye basigalemu mu lukiiko olukulu olw'eggwanga era tekyalobedde na frais kurayije kwongera kukkaatiriza n'agamba mm, banamaje basigale mu parliament kakati banunga bagamba nti bwetutunulira ensonga lwaki banamaje mwe bali mu lukiiko olukulu olw'eggwanga kituyambyeko kubanga tu interactinga nabo batunuulira ensonga butebwe zigenda maaso n'okubanga zitambula oba oliawo ne bategeera omusingi eggwanga kwe liteekeddwa okubanga litambulira mm. akanyolagano kabaddewaawo naye nga abamu ku babaka ab'oludda oluvuganya gavumenti bo bakisimbidde eddala ekkuli nga bagamba amaje gafulumizibwa olukiiko olukulu olw'eggwanga jukira wakati nga galondebwa mbu tegalina kubaako kyegogera galina kusirika bwe gajja mu lukiiko olukulu olw'eggwanga galina kusirika naye ngaebitambuzibwa babiraba nga babiraba era abamu jo nina akantu kenabadde ngenda maaso n'okubanga ngoberera mm. nga bamu ku bannabyobufuzi beebuuza kale bwe mubanga mulina kusirika mu luganda siku bayite okulumika mm. byemulumika mubitwalawa ensinga ekyebuuza kale kati mbale okubanga tujjawo obulango buno ono agambye nti haki uganda kinyuma maama obutiko obukonyi mbu ate tutokose <laughs> ebijanja